Saluton kaj bonvenon al nova epizodo. Hodiaŭ mi promenis eh, en la Flevo Parko. Hodiaŭ estas dimanĉo kaj do vi vidos eh, en la video partojn de la parko. Freŝe filmitajn. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas leghi ege faman el tiron el ege fama letero. La letero al Borovko che un vi pova trovi è la originale vercaro e la sezio iam presita leteroi, letteroi, cae pli precise mi volas cun mediti cun vi sur la el tiro cium vi trovas en pagio quarcent dec nau. Vi tui reconos cin. Unu foion, cia mi estis en la sesa au sepa classo de gymnasio, mi ocase turnis la attenton alla surscribo Schweizerskaya. Schweizerskaya quiun mi iam multa in foion vidis, cae poste, alla elpendagio conditor scaia. Tiu ci scaia ec interessis min, cae montris al mi che la suffixo i donas la eblon el unu vorto fari alia in vortoin, quiuin oni ne devas a parte el lernadi. Tiu ci penso, ec possedis min tute, cae mi subite exentis la teron sub la piedoi. Sur la terura in grande gula in vortaro in falis radio de lumo, cae ili comencis rapide, mal grandigi antau miei oculoi. Carai subtenantoi cae amico de la medito serio, venis rimarco cae commento fare de quelcae el vi pri la besono clarigi quion mi intensis diri pri revo kai kia maniere revo ni diru um, inspiras esplor directon kai do la punto estas juste la yena ni ne povas classifiki la maniero in revi yen la tubero en la fero videvas nur ausculti vin mem en la precisa momento kiam la revo alvenas Kai giuste la morfologio de Esperanto schuldas gian existon alla revo de Zamenhof, ciam li estis gymnasiano, kai vidis alian foion la samain vortoin scribitain en la stratoi, ciuin li cutime trairis piede, eble por iri alla lerneio do ne mi diras tion char oni ne devas serci ion speciala la intuizio povas veni en iu ein momento kai loco sen attendite la punto estas resti viglai por accepti gin kiel revo imagus et tiu intuizio estintus tute neglectata fare de la iuna Zamenhof. Tut probable ni ne havis esperanton en la formo kiun ni havas. Mi diras pri la morfologia regulezzo. Kai, compreneble, tiu momento alvenas kiam oni pensas pri afero profunde. Tio signifas intense, sed ne protio strece kai mi si volas vi iam aim havis similan sperton do bon volu cum partigi cum la liai subtenanto e cae amico e della medito serio vian momentum de inspiro danke al revo cae mi faros la samon dankon provia atento, gis morgau cae ciel ciam antauen, sen fine. Cio casas? Post medito? U, uh, excepto, yes, cial, pro tio. Estas evento? Cio estas iniziato de eh, nia patrono? Intercultura novelo concurso? Vidu? Cae l'evento estas compreneble reta. Do, sabaton, la dectrian de marto, occasos la evento, cae pri la horaro vidu, car mi volas calculi la la horzonoi, estas pli interesse rimarchi la titolon, covim decnau ciel gi changis nin. Do, la annonsu de la evento estas en Facebooko.